那么它可能出现哪些临床症状呢？顾名思义啊，它的名字叫视神经脊髓炎，所以说它最常见的临床症状呢，就是视神经炎和脊髓炎。出现视神经炎的时候呢，就会出现视力的下降。 可以表现为单眼的视力下降，或者双眼的视力下降，或者视野的缺损、事物的变形等等一系列影响我们视力的问题。那么出现脊髓眼的时候呢，就会出现四肢或者双下肢的麻木、无力、身上的捆绑感、大小便等。 功能异常，也就是大便排不出、小便解不出等等情况。当然，这种疾病也可能会侵犯到其他的中枢神经系统，譬如说大脑、间脑、脑干、小脑等等区域呢，也可能出现视神经脊髓炎的病灶，从而出现。 顽固性的恶逆，也就是反复的打嗝、恶心、呕吐，甚至有一些病人呀会出现嗜睡的等情况。视神经脊髓炎谱系疾病，除了有以上这些特异的临床表现之外呢，它还有一个非常特殊的地方，就是很容易发生在年轻女性身上。这个疾病的男女比例可以高达一比九到一比十一。 也就是说，可能有百分之九十以上的患者呢，都是女性患者，特别是年轻女性患者更为常见，所以这个疾病有的时候又称为“美女病”。 所以说，如果您也像思思这样出现反复的视力下降、视物模糊、视物变形，甚至有一些视野的缺损的时候，如果反复在眼科就诊都没有查到眼睛本身的问题，一定要关注到视神经或者视觉通路是不是出了问题，要记得去神经内科就诊哦。了解更多医学科普知识，请您关注我。